Uh, uh, mariamu uh, mwena mwena mbatumiddeko waliwo abawala abanyiganyiga masaji buli lwengenda bangamba leeta tamala emirundi tumunyigenyige mm-hmm. masaji tumunyigenyige masaji njagala kukutwala bakunyige masaji mumasaji okunyiga masaji omuwala yajja nekondomu kondomu yaki mbwa nti muzeeyi ebiziga ebimu birimu asid era biyika sokoleke kondomi yali agenda jamba zawo omuwala kondomi yali agenda jamba zawo yajja nayo nemubuuza gwe kondo mujozi nayo yaki eh. yandi muzeeyo ebizigo ebimu birimu asiri biyinza okuyiika era biyiikawoiyiikawo nyininyini ah, musajja mukulu munangeranze munaye byo sibikola hmm, tebakunyiga basaji nzire bwensanga omukazi ngaali mu toyireti hmm. sisobola kubanga what you don't know hmm. nti abantu abasinga mu makomero abangi bali innocent babeera fabricated nsumuludde zipu yempale ngenda kufuka hmm. nkakati omukazi singa alayenda oluswipa basanga nezipu nsumulule nga bagamba kitufu badankwata kakati gweolukuba mukomera toddamu kwogera hmm. this what these people do weba bagala okutwala omulimu ogwo hmm. nga bakwata nga bakusiba kakati nasali bamulemesa ekifo kye pulezidenti n'awandiika ne bagaana hmm. kati n'omusango mu kooti tebagenda bwe tutya bwe tutandise okulaba nga tutaanya ensonga sojo uh, uh, uh, waawaawo <laughs> awo kwayan saloon bagambye musumulula muteeka mujja nekondomuzi ne bamariyamu <laughs> atyamu batubiddeko nyawo kwayan saloon eh, bakunyigenyige masaaji olabe so bwatyo bwe tugenda okuba nga tutanya ensonga z'enjawulo jukira nti no bingi ebitambudde mu ggwanga ah, otwalabye nga contract ya eh, yabadde akura ucc mutabazi mm. bagitamine bagaana okugiza obujja mm. abamu kye bali mu kugamba nti no kyavudde ku minisita mm. ah, gundi omubeezi ow'empuliziganya okulaba nti group eyagala okusikira museveni naye kakatamale olina okuba nga oli musanyufu nnyo nti mutabazi agenze yabadde akagugira eh. mutabazi yaliyolaizin nti abamweyambisa kubanga what these people don't know hmm. mukyala musi yakola ati abajozi tebalabibwa toliraga ku mujozi n'omu abajozi bekukuma kuba bamanyifu bikyali pakasodis bakozesa gwe ngono gwempita musiru ali mu kampala si ye kitaka ye kisiru kitaka nayeakaibakuyugumizabwebat yino nyini baasi yekukumye abagenda okuyoola obugagga bakozese gwe myeka noti nobody will ever use me nobody i will remain here hmm. nti otya kagala mutabaazi yatuuka ekiseera n'ategeera nti abamugamba okujjako lediyo abamugamba okujjako lisinsa bekweka tebateekenga responsibility nakolanga emaky era nze nategeede tebajja mumuzaako every kifo ekifoolinga vakanti bakitwala is very good ne mutabaazi kaabategeereko mukyala musi yekisulawo kitatta abategeereko kakati bo balowooza nti bafunamu nedda buli gwe mujoze addawe kubuulira baana be hmm. ekitegeeza tugenda kufuna gurupu y'abajogeddwa agensi abajoozi nze mbyagala nnyo muleete ebbaasi hmm. bakondakita ne baani baavuwale si mayambala mayambala talina kaalina mayambala asulanga mu kyoloni gundi gyamugje ono kitata yasagama yabala sula mukyolooni bamukozesa luli nasula takisi zaffe nekaduka nolusingosingo lwako nekaduka tebakawanayora akantu yadde kamunye abwe ah, bakozesa tebakuddamu kakati buli omwalo zezza ku mafi yagiwanda lulusu which is very good nti ffe hmm. bwe twabajemera emyaka five years ego abantu bali tebatutegeera oyanyuma omwenge bamugobedde mwenge kakati nemutabazimenyi wamwenge ne nasali munywamwenge ne kasekende munywamwenge no guruupu eno eyabamafiya eri mupaniki eri mufiya era egenda kutuuka mu situation eteyo omuntu baanamu mujja kutayo omuntu ogo bamukwate bamuyingiza ekiboga bagulisigalako nga ali mujeneza ne bwana bamukatuli kibajja mutek omulambo nga gugira gutyoolaomulambo gugende nga n'abasirikale badduke amuteringiyo nze mmanyi how mafias conducts themselves nti kakati they are become inward looking they don't trust anybody uh -uh. Mm. buli kifo ekibeera baka nti bakitwala buli kifo ekibolaga take them buli kifo mukitwale kubanga e, e, e, bwensoma akatabo kange nkugamba hmm. hmm. kano ate kano katunze nnyo bakaweddewo yes nkugamba nti museveni ekibi kyeyakola yejjako banne bano bamba bali sibaka basaano kumi awo ba bukenya mm. abaana bano bakozesanga eh, bambega ne babakolako lipoota kayigula once obubasolo gavumenti n'amugoba kenya ne bamukubako sole n'amugoba mbabazi ne bamukubako sole n'amugoba kati n'asigala yekka n'abaana abavubuka abafere ate mwe society yammwe tebamanyi mm. nti how can somebody tell you nti mu uganda mulimu abalwadde bomusajja gwe china kikumi a hundred people kalanti ndiweya ne bafulumya miliyoni za dola musanvu ne bazibba tewali wano mulwadde wa musayi gondio ekikumi kitegeeza waliwo bameka abalwadde okulwanyisa ensignedda omusanvu miliyoni seven million dollars mulimu sente meka nga kwasaijafuutula entama nti nsimanyi tewali sente zagundi zakalumu kati ebyo byebagala bagala omuntu anawera amaredio bagala omuntu mukikole nakyo babatte mulete bas zavuwa zabatakisi yodonid tubai mayambala nedda mayambala nebomugula nebotamugula omusajja ono ayina loni nanyini motoka balowooza muffe nabagamba nti obutategeera bwebalina muntu wobujozi obubali mumutwe bamafiya tebategeera mm. nabagamba nti musisikaniovasrothe gavument musise oyo ajisako gavumenti abaserikale abagende somalia abamaje mm. sente zebaleka nezebawereza bakazi bawe bakolawa muwino akatale nga muja mukatu hey. bakazi bawe bali mbutale buno muganda we mutembeeyi ngaakubwatula esasi kubanga emitwe gya bwebabanabba ewantu mm. babalowooza nti mawulire tugenda kuleeta bas nga teziyimirira weuri ugetfuero basimwakaleta gwakusatu naye lwakimumala kubamu batulwate zikompiti what happened to pioneer buses kyekyalemesa eh. hey. Eh. pioneer mbu kino zino zisobola okukola nkugambye ubuze ekibuzo kyamagezi nyo bamodalators babagula nabagamba negosoma kana katabo kange akabiri kumi nebiri mm. nze bana babimba manyi era tebagenda kunkozesaako tibali kikola nomulundi nogumu temusobola eh? mm. nabagamba mm. nti nebyabatembeera biki byonna musibi jjamulema gamba the bus politi politics mm. kano when madam musisi was appointed the kcc executive director she enjoyed a lot of goodwill from the people this is attributable to the fact that she was unknown people's mm. exp expectations were high thinking that she would be above of the oldest wrangles and chronic thieves but just after a few months in office her true character has already manifested. She is vulnerable to undermine. And this could be because of her mosaic image. Mosaic twakijja mu Bible mm. Musa netukiyitira mu byobufuzi mosaic. Mosaic kitegeeza nti gwe ozze kunula abaana ba Isirayiri kasi omuntu ajja ne mosaic image nga bwe yajjanga mu you people how do you do this how can you have such a city How? ate museveni buli gwawaana yenna ababbi gwe bayingiramu n'abalabe be ne bakozesa oyo yes kubanga abantu bamutya ironically mm. Eh, she had the backing mosaic image and the fact that she had the backing of the president mm. if I wish, I wish I had 100 Messises ironically is the two important attributes that have made her an easy target of the thieves the thieves wrongly believe that with the open support from the president this would scare off any criticism against her not mirundi they jumped on her, thinking that they had acquired diplomatic immunity. They expected that any criticism of Musisi would attract the wrath of the president. This was a very big mistake. Mm. The hmm. buses. Many in Kampala have been fleeced of millions by those claiming to be behind the bus project. When Haji Nasser Nteke became Kampala mayor, he was the first to market the bus project. An office for this purpose was established in the city council chambers. To hoodwink the public, he booked the newspaper, picked a picture of a bus from the internet, and splashed it on his cover page. In other related gimmicks, Sebagala hired a new Mawingo bus and toured Kampala claiming the first bunch of his had arrived. Many people in Kampala were victims of this scam. Unsuspecting younger men paid the recruitment fee ranging between 700,000 to 1 million for bus conductors and drivers respectively. Mm. Those behind the scam were giving ultimatums. I was therefore surprised to hear Madame Moses speaking the same language the conmen have been using. Secondly, the names circulating as being behind the bus project are the same old cliques in all Uganda's corruption scandals, further dating Madame, Madame People who thrive on mosaic images must understand that credibility is a virginity. You lose it once. You can unfortunately be lost. Mm, we all appreciate the need to decongest the city, but there must be a process which protects the interests of those who invested in the taxi industry. Restricting Kampala public transport, to the anticipated buses, is intended to eliminate competition, mm. given the experience of past attempts by people like Gordon Wavamuno, when he tried to introduce buses, it was discovered that Ugandan passengers are impatient. They do not want to chew long and wait for hours. Yeah. This is why those behind the project wish to eliminate taxis for good. Secondly, why buses? Why not other alternatives like train services? Therefore, it is obvious that this bus initiative kakati so kakati you must look at what you failed to provide proper solutions Eh. nti basinga <laughs> ekibakoze obubi bano kyebatamanyi eh. nti mu nsi yonna obuwemu gye buli abazungu bawemu nnyo n'okusingamu bati kontrodi buwemu nti olupapula lwabukedde hmm. lwe rumu olupapula lwakamunye lubeeramu pasi upero e ne kabojjamisi abawemula mwebali abakazi abebambye ate ne pasi upl ne upe hmm. empapula za uganda kyekiredpeperredpeper eh, yali badde terimu pasi ebroadsheet tulinatypesimanyi haina eh. simanyi mulimu bihainakakati eh. olwokuba maketi teriiwo wano gundi pawulo muwanga baali bakyali bavubuka ne bakola magazini nga bagiyita mukyala mukyala yatunda naye akatabo kekyama yakakubanga jingo hmm. yakakola alina ebizimbe mu kibuga akatabo kekyama namba munana namba mwenda namba kumi nga mubukyalo babugula bagunoonya isyerishman no yes kakati akatabo kekyama mm. waliwo wano omuvuka bamita kizito yalokoka ndowooza oba ali wanamutebye yamugulya nenyumba kizito yakuba akatabo wano kamagazini mm. nga kawuma nekatundu okukamala nebavuga emotoka nebakolaki society ebyagala kakati wadduyoddu ekiremye mu uganda mm. nti abo bamutuuzo mm. is driven by money waliwo gurupu eyagala ejiwo bakimbowa mm. mbuigane mm. gana basenga no mm. my quarrel with the sengers is to use radio stations ne bawumulirako emisana mu europe ezo gundi blue movies biki nazze mu woteri bakubuuza chana eyo tugikutereko gisasula different ray mu europe bwe baba bagenda okuwemula okuteekako ebyo ebyobuwemu bamala kulinda sawa mukaaga ng'abaana beebase lwaki gwe tolaba gundi ezo ezabanigeria oba ebiki ebyo eh. bwe batekako nti batekakopg eh, ah. yes naye abantu babitegeera nti firimu gyogenda okulaba erimuki gwe wenyini gwosuka mu ddiiro osuka mu ddiiro ngaolimu n'omwana wo babitadde musimanyi kinnauganda biki bali bali mu buliri beekola biki eyo monitoring yebalemi ati ne ucc eh. gyeremeddwa eh. nakugamba mukulu tamale nti wano uganda fefeka ensi etayina na kibiina kisensaringa eh. uh, advats nti omuntu akola akalango n'akateeka ku mpewo naye nga tekayise mu censorship ate akaddako akaddaku kano nga olyalanga lukuŋŋaana lwanjiri ne waddaku mm. abalanga ekirango kyenyimba kyenyimba abawumula nti omuntu nakola ekirango nga tekiri sensad nakiteeka ku mpewonibateekako gwe noloza nti bagenda kutuuka kundi byoyagala hmm. nibeyambula nibeyambula nibekisinga nibaga nti ziwasasudde ziweddeyo kakati oyagala kikolwa noteekayo endala ovaayo nga dola kikumi bakiridde katonda alaba ku kikolwa bo batitulayizinga mani nti eriyo ababyagala naye bakiteekako nti disi nali njagala okugula ekitabo kyabakomo mm, library yaabwe weeri era nta ne bagiina library yaabwe kanigo ayo homelike us no I want to read about you. Twalabya fande kerekero mumanyi akakozi eh. ko kubukedde. Eh. Kavude ne kagamba ko ne kalangira ne kagamba eh. ko ka homosexual era kagala wano mugamba mubale ko gara izinga ba homosexual. Wadde okalabo. Nuko na kwalo bavera kwa kanuta amasa kalimba abantu. How can Akakalimba abantu. How can you say when you mulondo life fairy ya manyi? Mulondo. How can you say ndi ndi ku TV ntadde ko simanyi siri what? Ndi bakwa. Mulonda sente. Hey. olowooza bbiri milioni bbiri minister of information and national guidance yalemeddwa nti some bedroom issues are found theyaway in public naye situbijjaawo kubanga bakugamba nti ene calture hmm. that is eh, at variance with the constitution hmm. is iriigal kakati mm. nebakugamba mm. nti kati mu regional gavumenti mm. katikkiro mm. manya omukulembeze wa regioni ya buganda anaatumibwanga erinnya bekitundu ekyeribangwira noti katikkiro nebakugamba kakati fe abaganda omukazi takwata kuddamula bwabeera mu nsonga ze mm. sibugwawo yagala njagala kuvuganya obwa katikkiro kati ekyo ekyo constitution ewagira se ani naye abantu bayinza omukuba amasasi olina okutegeera nti e, queen yagamba diana diana mwana wange mm. ojoza obuki obwakabakabagala obwakabaka bamusibamanyira sibafuga erabamutta e, e, waliwo ekintu gwe kyokola nokikola nga okigereka oba ekikola otya nga kiriko abantu baakyo so minisita yesonyiwe ebyensiko minisita ensika gyesonyiwe ensiko yabaganda terina kyekolakyekola naye abakomola balina kye bajjamu abala batunga mutunge nti yagwemu obwagazi obwagazi bwabasajjaselfishness eh, okukomola abakazi ekyo bakiwere eh, ate waliwo kiseka waliwo nebepangira bukolopola abakazi bajjayo no mukazi jen mm. francis kusumikaku obakuuka mm. mm. natandika okuvuma abakyala abo afuuse minisita wamaanyi nyo yagwa olugwa museveni agenda okumulaba kulaali Mm. nga yenna aweddeyo bwati enfunza zimulidde <laughs> namuleeta namufuula assistant secretary gen assistant ah, pps nga yaggwadde atya ne mu bantu oba bamuwa bwaladisibwawo society mm. eyina ebintu byekuuma ferongo time abantu abali mu southern sudan zebagenda mu toyireti nga bakalamoja tebadropinga munda eh, muli eh, kakati gweyina okutunulira bwayi bwayi fe bachange agents fe tukitegeera mm. nti ethiopians obasanga ne kukicapati kyabwe kine kinanuka nga tebanabira mungalo bali emmere eh, waliwo abakoza musowaani emu notegeera nti abanigeriaobasanga mu bigundu eh, n'abaana mulya naba abeminyira wy they fear poison nti kakati oba wamutaddemu naabwe ziri enva so you look at with the change agent we look at the psychology nti abazungu baalemu okutegeera obusamize ne bubalemerawo mwabalokole mwe mukubya obusamize hmm. bwabalemerawo abazungu why nti abazungu baleeta emwanyi ne baleeta pamba ne hmm. baleeta abaminsani ne baleeta katonda asinga owabano within a very short time hmm. abazungu baali bamaze okufuna abajulizi abalwanira eddiini nga abasajja bajja babiri abatamanyi na luganda why bajja ne katonda ow'amaanyi naye katonda ow'amaanyi mm. yasanga abaganda balina justice oyo alulumye tanaba nakuvunda olulimi balubba kakati mmwe ekijogeseza mu afiya temulina ddogo okusuulako omweddalo nga tumaliriza mukulutamala emirundi e- e- bebalina amaanyi bebagoba mm. ku mulimu sente basobola kubamwetalu obujozi waliwo ekintu ekitandiseabaana bebakenere endusuwaliwo ekintu ekitandise okutambula mu betwandiyise baselebrities abaana baffe abaana bamwe bebandirabiddeko titwalaba mm. mc cats owa nbs mm. nga avayo yerangira mbwalina sirimu abantu ne balowooza nti nokwali kusaaga twalabyafandekerekere naye ng'ate buli akola ekyo waakola bamugoba nti katisi we yali akola eh. bagamba nti nomukwano gwo kalisa amugoba eno ku gundi kerekere gye yabadde akola mm, mm, mm. okwerangira eh, bagamba bamugobye kubanga you have a big following a big nti sikyukwangako tukita gerya marketing gerya marketing nyenzi nti nze mirundi najja mawuli nenjewa nga mbikiririza mwe am strong believer in which kulafuti nga muguru yalema gwe nakulema n'omusindika wano n'omutuweereza ffe tundiringe naye ate nga gweolina amaanyi agamukwate <laughs> naye ate byange eh. birumba abikozeeko nze okulumba mm. ngonzibye emmotoka zange okulumba ompitiriddeko nnyo so bafandekerekere eh. saawa zina amateeka agafuga eh. wano agafuga abali b'ebisyaga gamukwata lwaki tebana bamukwata afendekerekere abadde afuna sente meka kakati okwogera nti musiyazi alinyenyenye nafuna putika asayira bamusasula sente meka olowooza abantu bangi tebagenda fuuka kintu bafunireko okulinyenyonyi bafune asayira mbafune obubudamu nze nina omwana hmm. antwalire ddala nga mukaddewe hmm. bwanyumya kyeyalabye ebyo abatwala abantu ebweru ye oli ye mugambo hmm. nti oli mutaani wa mirundi mirundi mutemu nga bwe batya okwokya abaana bange Mhm. namugagwe nkuwadde return ticket naye bano togenda okomewo ne passport yo bali togibawo omwana yagambye mm. nti wewamaze okubajja ku passport zaabwe ye agiremedde we yali wakudda ye oli yamugaa nti bano bagenda mu muliro tebalidda baabatwala mu kiyumba abalimu abantu ngaebikumi bibiri bayaka bakeera kukajjuza kuba ku training passport bagikujjako naki ngaomulimu gwe babawa kutunda njaka katolidda owange yakomyewo kuba yamugamba nti gwe taata wo mulalu mulalu tumumanyi eh. naye nawe abadde okiriza omwana wagenda kuba ekyenkugambye ah, si biological aino eh. naye atleastisyosan omwana hmm. antwalira ddala nga mukadde era noli yamugamba ndi mutani wa mirundi tiye naye genda ne ritaani ekyo kyekyamutasizakyamutasiza kati bali abaana ba banne batuteyo tebalidda naye kati bano batunze poloti zaabwe nga balowooza ti omwana mu myezi esatu ajja kubatandisa tuleetera ki kyenkugamba ti generation y'abantu bano toyogera na munnaddiini nti munnaddiini toyogera na muliida nti ono liida member of paalamenti toyogera naani emitima be tulina balala nnyo nti banyirira kungulu ng'emisota lwitu wandi mugamba bakazi hmm. ono ono okutwala abaana ba banne ng'ababe basoma tekirina mu buzibu n'abatunulira nga bagenda n'amanya abatutte mu ntaanako omwana wa munne yafuna obugagga ababe balye nga ye wa munne musadda musajja mugagga mm. asadde asi omwana wa munne awaamayembe gagagga wale yaabo ababe takwatako oyo wakati wasigala n'enkoko etakulanjimalawo Mm. nze inivokita mu feeling very happy <laughs> now nti nekolera ebintu byange am enjoying research era if there is anybody mm. antekera sente mu research kubamu ekizibu kyammwe kulowooza nti sente ziri mu gavumenti ovuga enamba ya uc okolaki naye gwe buli woyita gomesiyo bagikutereko uc oba omugagga nakuga nti donated by gundi nti mm. gomesa otambula nayo wano british aid emugundire nabateekangako hmm. british aid british aid british hmm. aid naye ngaokirinnyama oyagala abantu bagamba owandisa obutabo bungi naye towandikangako akakwata ku bayoyo eh. twagala akatabo nga kakwata ku bayoyo ah, ah, tetumanyisewo eh. nze nasanyusa nnyo eh. abasabo bagee nti ekibumba kyange kiramu nnyo kati kyetaaga ah, epipa zawalaa munaan sokoleke tamala ekibumba kyo kiramu waragi bonyera ate ah, nenywa eh. nze sinywa naye abantu balowooza mbonywa waraginaye oh, oh, oh, eh, ekyo kiramu nnyo eh. omuntu omutamiivu tawandiika bwatayite eriyo nti nze nkimanyi hmm. nti kakati fast lady yagudde mu nsobi naye ensobi eyo mwamuleetanga minisita kakati mubwagwa mu nsobi teri kintu kitwalibwa mu gavumenti oba education waki nga tekiriko pilot project timugjeyo amasomero ana mugagezeseeko tekyabaddewo ye yagambye ekifumbidde mu minisita mwenyini kakati mwabamuleeta mulina okukola ebintu ebi hmm. ye tayinza kukimenyawo kuba yakyambadde ndi kiki kyovulaba abagamba sijja projekiti ejagenda mumaaso nti mwe mulabe ebibulamu olowooza engeri gyeyakyambadde singa kifeiringa eh, tekigenda mwambaza politika obuli embi ate toyinza mutransfaringa eyamuleeta alina okukimanya fasd takola transfe no toyinza mutwala walala kyova olaba nti naye ati times pulezidenti amwembalasinga nagati tewali sente zabasomesa nabaita n'abagamba kuba yamutulitinga nga minisita twamala mm. kutuula nti mm. ku kino watomedde how do we get out of it gwe tokimenyewo nze kankimenyewo diplomatically era abeerawo kakati baminisita abo mukitegeera olwaleero nti mm. nawandika ekitabo kyange abanyampi temwakitegeera mwalowooza kufuuwa mukka no omunyampi ye muntu atekinga responsibility ku kintu mukama weekibi kyakoze ye nakikonsindinga mukikebamufuula kati bamafya bafuula amalinga nti yakuba sente nafuuka omunyambi ekifo kye ne bakitwala nga tewali sente nebaleeta nakalema n'omutwe gwe munakalema gavana wa bank of uganda yayise nakalema nakalema yalongoseza nansana kuki ah, bakugambye eh. nti abadwago soli tebabye sente mmeka yagenzeeyo omuganda akugamba ndifanaganga omukadde amenya ekisogasoga akwata kabalira era ajoga baganda benansana yakutte kyana bano ababbye emiliyoni omusanvu eza dola nti waliwo omusujja gwabacyayina hmm. abantu kikumi baliwonbaliwobamutadde entebe nga bamusriningabantu beyakuttemu ngala bayitirivu ku bukola abantu beyakuttemu ngala katwa nensige eh, simanyi ensige bali muzirirako ah, sente zijja abaganda bakugamba nti ejanzi ziribuukira mu nzige hmm. enziga abaganda baziriira ddala bazifumba libasaula mukinuliatagalazijja butuzirye ah, sikwegusoose ne kenya zajja naye disaste preparedinensi tezikwatako kati ezo sente zigendaaba <laughs> baffe naye nze kyembasiga hmm. mubbi enjovu hmm. mubbi embogo hmm. mubbe n'akamyu sente zemubye zibamala muleke abasajja ba takisi ate tebalina amagezi eh. nze omusajja alina amagezi nkugamba era nakyogera mu bbiri mukatabo kanka bbiri kumi nenamugambe tewakyali kamunya erinnya uganda mu next five years mu enforcingero within five years kamunya tezijja kubeerawo onaba oguze bas mugambe eh. mugambe eh. nti boda boda tezijja kujja mm. tuwaba wazisuubula naye boda boda nejja ne mugisolozaako liveni ate ne mugikwata olaba emitwe giri bwegiti abaana bemuzadde bajja kubenyabonya abaana baffe programu etala bwete mwetambuetwadde nobukukunakutamala emirundi tugenda kusigana ate olunaku olwomukaga oludako saaze zimukaga kitundu programu enedibwamu lubana lwa sande sawa satu eh, eh, e, e, e, eh, embizi fabaina zino ezikolapo namweza mwera nazo bazigenda zikomya nga tatuuka kampala enajja wabasabaze anti era basabaza bano ababbi balibabakiriya lebajakubakakimubaba bannange programu etaala bwetyo bwetambudde kulundi ngaolwaleero mutesokola fetusainize out byby birabijja kutema mm. bajakubako kimu ogutwe mm. birabijja kudduka enkofu zaali kumi ku muti bwe bakubako emu zasigalako mumeka ziro ziro zonna bajja kuba kukimuogo <laughs> bye bavuma semwogere bannabukenya bye bavuma mumawo semwogere yafuna sente semwogerere naye mawo yasinga okuvuma sente zatunda muki why because they are choices we are deceiving the the, the, the, the semwogerers if we, we take a power netuwamba government power bwe bagiwamba muwanga yali prime minister baali babalimba simugerere kwolwo yalaba naye ekyamukola bikujja mu gavumenti eya pawulo muwanga mukwano gwe that government was intended to isolate museven yas ewomuwanga yeyasigala mu nsiko yekka akasajja kalemeddeyo kakyasiga bucommunist bonna bonna bonna ne bayingira mu gavumenti ya muwanga ne simwogere negundi mayanja nkanje nani museveni yabakuba n'abasangamu era tebaddemu kufuna kirawutu hmm. kakati nkugamba nti mbabazinze namubala nti mbabazi tasobolayo eri tasobola ah, ah, kikoko kizungu tasobola opozisoni olugenda mu opozisoni tojja kusinga besije besije amukubye ye bobi wayini wy nti besije bobi wayini nrm emutaddeko nnyo ekifuba abantu ne bategeera nti omwana ono si munafu okutegedde gavumenti is making bobi wayini eh. mu bintu hmm. mbagamba nti okutawanya bavubuka nti ebigenda hmm. nti much has been said about the youth and the government has pumped a lot of money in youth projects however it seems all these efforts have not been very successful my answer to this is that, like mm. all other government projects, youth programs have been frustrated by the mafia gang. Their interest, like elsewhere, was not to solve the challenges affecting the youth, but to use them as a conduit to swindle public funds. mafia ekintu tekitunula nti ekijjewo mafia ekola ng'abavubi bwe balemera omulambo bakukwateko ebyennyanja Mm. era omuganda kyeyagamba kyembaga nti mwabalokole mukubya ebintu bino naye temuleseewo kintu olutanativu nti omuganda omulambo nga gulemedde mu nyanja nga bavubi bagulemedde maama womugenzi ajja kulukalu naye yambula nakuba amabeere ku nyanja mm. weereza omuzzukulu ayonke kati omuvubi mm. naye eggali yagirese ku lukalu ku nyanja aga tebabbako kati mwabalokole bamukubi nemugaa nti mukasa taliiyo bali ne balemera omulambo kati muleeta badayiva ba poliisi abatamanyi byaguwangwa bagenda kunoonya mulambo yeah. bali baatyanga nti bwe njemera mukasa nange egali yange bagenda kugibba kakati bano bonna museveni baakozesa bobi wayini bakimanyi talina maanyi naye baakusasira bamugaggawaliddemu mm. nayebano bubeere bamukozesa kulya nabavubuka nabo museveni abayeemu sente nyingi abavubuka kuba yabalabirawo naga nti abavuka bakiikirirwe ku bukiiko naga nti bakiikirirwe mu paalamenti yabalabirawo naye bobi wani atalina maanyi ali mukudraginga museveni to his level museveni atandisa okgenda mu ghetto atandisa okukola ebintu nkugamba wano nti looking at the youth problem critically one will realize that they fall into different categories with varying interests. The educated youth want jobs. However, mm. Mm. the society in Uganda cannot provide jobs to absorb all of them in the employment sector. But this group would be easy to handle by studying the needs of the society and how they are likely to change in a period between 10 and 20 years. And use this information to guide the youth before they join higher institutions of learning. abavubuka abayigirize bangu nnyo wy omuvubuka omubulya n'omugamba tulina univesity makumi aga makerere yokka efulumya bagraduate emala ewiiki bbiri nga efulumya ekitegeeza mmwe temukyasoma kufuna mirimu musoma kugjayo knowlege hmm. mbagamba bulijjo nga ngenze ku mikolo gy'abadiguli hmm. saba tetulina mirimu nembaga no akuyigiriza okuvuga emmotoka si yagikuwa driving schools don't provide you with cars to drive ekyokubiri pastor akugatta si yakunonyeza omukazi yajja to officiate at the charge era si yakugulira kitanda nzi mutani wange ono ali stable yagenda neyepanga nejjawo emotoka yamamue nendagira polisi emukwate nzi nawandikako ebaluwa nendagira military polisi waliwo omwana omulala nemugamukuba amasasi bwalinya nmukuba amasasi nga mwanawo ntikiteeke mubuwandike nekiteekamu nga mwanawo nokiteeka muwandike nomuwandike bwawala mpawa nekisenge ayigira munana ngaava okulaba omupiira ajja kundetera ababbi short him like thief nti rit it nekibawandikira bamukuba amasasi baganda bange bebamwita nebamuga nti omusajja mumumanyi mukambe omuzibu omupiira guveeko oba abasirikale bakwlwaki togula dstv waka aa bagala kulabireyo mugundi mumbeekuulo naye oyo mm. alistabuli mm. yagamba you know that very well we have mami has only one car mm. why did you take me to driving school to drive what nti ngaokiguze oba in case of trouble nga mama tasobola kufuga ovuemergency learn how to drive bweba omanye okuvuga emotoka nebwosanga nga driver ensimbu zimukubi one of you drivers mm. omuntu ayinza okufiira awaka lwaki driver yapakinze emotoka abaana tebamanyi kuvuga mumotoka omukazi tamanyi kuvuga mumotoka omusajja nafiiraawo muli kusimu ate musoka kukubira driverkyokugamba nti kubire space mutwale mufijitingira kuki kakati nkugamba nti abaana ba univesity abo bangu nnyo okubabuulira nti mugenda okusoma naye okusoma kwennaku zino si kwakufuna mirimu tu abaana mbabuli abaana bange nti ogenda kusoma kyemakerere nti kino genda okebere mu dictionary manya mumpapula zamawulire olabemu omulimu disonza ize ekirimu abaana ba univesity ye munne mm. eyasemba emakerere ngaali mu revenue out of nepotism kyekibaluma kyokka nga eyakulembera ali mupoliisi kyekibaluma eyakulembera ali mupoliisi afuna emitwalo kumi n'etaano it is true mm. there is no useless course taught at universities. But as earlier stated, this largely depends on the level of development of the society. Mm. The proper approach would be to provide career guidance. I have always advised my children about the relevance, the relevance of these courses before making choices. But we should know that the parents do not know this, many. Those who would have done it fear doing it so and annoy the university lecturers. Mm. The universities too cannot help the students for various reasons. If they do, the students will sh shun the courses which are less relevant. Some of the courses like uh, human rights, environment, climate change, and others are supported by American donors, yet they are less relevant in our society. Therefore, Government must take this responsibility and explain that education has drastically changed. Before students undertake certain courses at universities, they should first consider their relevance in society. University leavers, graduates, should understand that unlike in the past, when the graduates were very few, government policy has changed. The education sector was liberalized, new programs introduced, at universities to produce more educated people. If it is as if to say, let's have jobless educated people, mm. apart from expecting white collar jobs, university graduates should utilize their skills and knowledge in their private lives. Just like priests, whose role is limited to joining, to, to joining couples into marriage and not choosing a, a spouse for those who want to get married, the role of utilizing the knowledge started at universities solely lies with the, the youth. But a driving uh, school can provide a runner with the driving schools but cannot buy him a car. But, uh -huh. eh, uh-huh. but mukulu tamale mm. mirundi however much abantu bafunye knowledge eh. abantu basomye eh. but there are no jobs And even if you are mubabuli ete wali gwoso wali wasomo komaga embuko tezichi aliyo kati naba ntabachi abazika mu mbugo things change gwolowooza nti emituba gyakoma okumera olubuko kati luli very expensive olubuko lwebayitanga kimote abakazi abagaga lwebayambalanga kati luli ku mitwalo nga ataano oba emiliyoni to produce it enyumba ezesubi kati ezo zolaba hmm. ziri ku mabaala hmm. e, e, eyinza okumalawo ebiliyoni wali ensubi terikyalabika hmm. okulisereka ko kyokka kakati olina okumanya trendi y'okusoma banoyibalemi trend y'okusoma ebalemi okunyonyola nti omwana wa univesity tetukyasoma museveni ali ku univeso bonna balye bonna basome kati itizakututuyu okufuna sente badda mukugamba ebyemikono ebyemikono aa muyigirize abaana ebyalani engoye banazeeguza naye twalabye ne kalukulamu eyininyini eh, muka purezidenti gyabadde eh, aleese ate jje gikozesa kubanga one kasojja mukyala purezidenti nomuwa obwa minisita ani anamukulu ekisaizinga the parliament yatetya parliament emulemeseza ah, ah, lwakuba banakabiro tebakola ekyokubina bagambi hmm. nti vice president ne mukyala we mulina okukola ebintu bibiri gundi fasedi bwabeera minisita hmm. mu ministry eyo mulina hmm. okumuteramu abanyampi abakkiriza abo ngabo bakkiriza eh, buli kimu nebaga nti omunyampi Hmm. ye muntu akkiriza kyatakoze today hmm. mwali badde mu minisita omunyampi agenda mu palamenti <laughs> eh, nagayemunyampiapologize the first lady was not even involved in this we formulated it as a senior ministersaction dit is we miyingo me the person in charge of olevo ye munyampi <laughs> eh. nagaye nze nkifuuye kyange eh. we didn't consult kubanga one you cannot embarrass he reminded the first lady you cannot embarrass her yabagambye no that this thing will go on why mwabagala okuteekamu ebintu naye nga ino mu circumstances teri polojekiti ejja nga tewali priority project bino ebyabwe byamuje nti nadis hmm. tusobola mukola nadis are facing two issues kabusenga alina nadis owuwe ali private gwalanga abazungu mwe bateeka sente abazungu bagala nyo ekintu ekiri private agensituki nalitalinamu bachange agents singa mwakwata abaana ba mass communication naba group psychology nebateka mu nadis kyobolaaprezidentiyakanti ah, emwanyi zo zikutteyo mu byonna byebagaba you don't need e muganda to plant coffee akimanyi bwenebaosuulawo obusuuza emiti gyemwanyi emuganda mm. will pick them mm -hmm. don't attribute it to nuts no mm. emwanyi omuganda azimanyi gwesuulaawo omuti gwemwanyi ajja kupulantinga if you want to change people in ankole ente bazimanyi bwoba oyina enkoko zoogaba tozigabira everybody obukoko obwo okubujjaku kolunaku olumu bwewabumanyi onajja kubana okuba bufa bukola butya bwewabumanyi onayigire kuono eyo projekiti ente sendi the cow sendi the cow yafa mm. why mm. ekyagita sendi the cow nti e, e, omuntu yenyumiriza muki nze nunda ente ate enyana bagitwale ndiweza ddi omuntu yenna alunda ekintu nti mpeze nayineemu naye mbuku wemala okuzaala anti ogabirako banoprojekiti yakola tekiriiyo tebakola research tewaliwo pilot project kakati ne mu education temusobola kukola bukozi kakati akikoze tasoboka abasomesa bekalakasiza eh, balemesaanti kakati fast ledi yakiyingiddemu naye tikija kikyusa yakiowni anti wabaddewo munyampi walibaddewo minisita omunyampi nti kakati akibisobolwanga hmm. yagaana banne nti babisobosa abalala abagoni tebajja mukampala kufandwaizingiramu hmm. oluzaali akizeemu mm -hmm. Ah, ah. teyabadde mityana lwaki agenda emityana mubanga erikanisi teyali yeye masaka nawa tajja kuvayo pabulikire kukimenyawo wajja kubeera wakyo owuninga oba kijja kgenda kwaitira empola mumulabe nti owegindi aze owegindi aze wabeerewo omuyampiero aliyo ekyeyakola mm. nti bonna abaali mwogeredde yabagoba mwakitegedde bubi bush yagenda e japan mm. ngaolusungu lwe lufu najja ayogera ku economics nga dola yagwa byayogedde hmm. abagezi nebaja nebaga nti kyeyadde ategeeza kirala abanyampi abanyampi nebakyowunbamutegedde bubi mwamutegedde bubi mwamutegedde bubi kibala nti abaganda bagezi baprotectinga obwakabaka bwabwe omulangira abalangira babamu amagezi ekyo mulangira yakoze ki bavaamu amagezi bagaye nti abalangira bavaamu amagezi oyo afaananyi ekyajjawo egundi tuprotect kitegeeza abantu abakuyita omunyampi wa museveni batuufu eh, eh, anti oli eh, munyampi wa museveni oyina nkugaye nti omukulembeze abeera n'abanyampi bwenakiwandika tebakitegeera balowooza kufuuwa omunyampi ye muntu ateekenga responsibility ku kyatakoze naye ate waliwo omufuula omunyampi ngono omusajja womubank of uganda bali bagala kubba kifo kye ekikuba sente nakyo bakitwale nebakulyetinazunga nomutwegwe nga bagala kubba malinga buli kifo kyonna mukitwalemutabazi yabadde munyampi omulowooza nti bemugoba basanyufu baddekanabantu abaana bange basanyufu bwetwogera ffe ababadde nammwe ensi ewuliriza ŋamba hmm. abaana bange tinbabuulire nze ndi musajja mukambowa naye sigoba mukozi anaku ezo nalaba omukozi alinnya emmotoka nemukazi ayibalaga amasaka nemubuuza gwogenzi ndi ngenze kiki hmm. mukazi nanga nti obogola nnyo abaana bano bakutya eh, nibagamba okugola ti nzimbira mubicabo byange nembuuza amakubogola kwange hmm. ndi nedda nzina olubuto waliwo yamufanyisiza olubuto kakati hmm. wy lwaki nkikola n'abasirikale nentuula nabo naki omuntu yenna eyakolako obuwo abeera ambasadawo omwana yenna yafumba emmere ewange hmm. bwagamba abantu nti ewamirundi bali abantu bakkiriza oyitemumuwakanya nti lwazi amanyiyo when i talk badly about these people people listen hmm. yababeeramu emyaka kumi n'ena hmm. kati mwemugobe buli muntu yenna nga bagenda babogeraku bubi temulina capacity ejja kwaŋŋanga balala time is going to come nti obwe mugobye nemuleeta baasi mwabagagga balina buli kamu kondakita ne driver nebagenda nze nasanga omwana ewabutoda hmm. nga ngeze kulaba mukwano gwange gyali yambulako nensanga omwana mugagosoma kikyoma kikyoma lwaki mukiki mukiki musisi n'abazadde bagamba abaana nti musisi aba nensanga omukyala ewaffe era nga mirundi ngubuulire mukama osinzamuwakalulu nayina abaana babiri abatembeeri nga bebamperera sente kurisimansi naye kati bonna abalemesa okukola va ne mu lujja lwange genda nyinza okugunamira kakati bantu tebamu kibayita maltipulayaiv obujozi oh, bwokemitwe bujozi bwerere n'omulaalo nagenda ngaakaaba nowanika omuntu kunabusayi wagulu nomuteekako kisanji kifaani uwayu ah, ayu managing yowa farm gyewakuleetinga enemies whoare going to be your allies thats why hmm. nti aba upc balina kyebabasinga ab'ebibiina ebirala mm. omunubbi teyajooga bantu ku leve eno hmm. omunubbi nga tasobola kujooga awagira amiini naye wana awagira museveni bamutwala talinya hmm. ye omunubbi ngaomunubbi asobola okutta awagira amiini aba upc bayusibwinganzi nga batta awagira gondi upc yatandika kwetemamu nga muwanga n'ogoti ngaomu bwakwata aba munne omulatabata spirit of upc upc buganda gijanika mulyani otherwise abaserikale abacyoli bajjanga ne bagumbi wa chairman wa UPC bayusi ba UPC nga bebalondo baabantu ku kyalo naye bano bano emitwe sente sente sente will the project of buses work in kampala ezo teziriiyo babbi mbu tujja kubeera nga fe tetusimba tetusimba where do you get they rotate ah, anti fuwerungu omujjawo ulire ngongo They rotate. Why don't you, if, if, you, if you are speaking rubbish, hmm. why don't you go to the toilet? kubanga hmm. yusi hmm. nti abasaabaze basi kikumi zitwala abasaabaze bameka teribank kikola tiriyo mitwe gyabasiru abasaabaze mu uganda balimu bameka motoka zitandika okutambula mu uganda esaawa kumi ezekiro nezikoma esaawa nnya abesaawa hmm. ekumi enifokitikankubuli nze napologulamu gyenkola buli lwa friday esaawa kumi nabiri naye jamu weeri ku lwentebe ejjamu ebeerako samukamu ale badde mu ofisi bakole nga tewali abatawaanya kuba abantu babanoonya hmm. others bafumbi ba mmere abakatokoka esaawa kibalina ogenda otikula amatooke mukatale yes kubanga omukazi ono kati ngaenakasero omukazi omufumbi wemmere kikulabesiyabavuwaza nnyo omufumbi wemmere agenda neyewola amanda neyewola enyaanya zino enyaanya zibajja batuddeko abafumu bemere zebagula neyewola ekiro zenyama satu neyewola nenkota yetundakakati besi yalumbanga ekibuga kulanchi time abakazi nebayiwa emmere giwa empavering the woman negyeyewoza amanda negyeyewoza amatoke negyeyewoza emmere ninontiruka toyinza kuja nga oyina amagezi mu mutwe noyogera mu bantu noga nti akatale kewandege yakaakunyanya nti enyanya ziriwa nga ze ziri waggulu mukalina abantu abo teva obujozi bwe balina mu mitwe tebubakkiriza kulowooza abantu balinagenda kulwa masaka mbizi nnya akatale kebazimbawo awo eh. naye kereziya bwe yayagala okulya sente nekakomerako amabati baddukako ne balaga erukaya erukaya mulimu bwekibami kyomuwaayi enyaanya tozeetedde refrigirator cooling system enyaanya eziri wansi webaati zengera mangu ng'asandikira nga obutale bwonna bwe bazimbye babutukamu one ayina capital ya mitwalo esatu mm. bweyagala nempooza mm. that's why they're running museveni's objective yaliemu let these markets be owned by the people themselves nagamba babutunde bano batisibagala baali babutunze nabununula nakusasula nga management yakatale ebe yaabwe omuwoza talina kyaleeta mu katale abala midaala naye bakimulemesa nakyo kubatainabakataina mirisalo kuvana tabaina kakati hmm. nkubuuli hmm. nti apart from aha nenkugamba the non educated youth also follow in two different categories one of these groups is engaged in agriculture mm. these have undertaken farming in, in personal fruits pig rearing mm. fish farming and other sectors abatasoma abagezibatasoma mulimu gurupu mubatali ba university hmm. mulimu gurupu erima mm. mulimu erunda nayepasentaje e entono nyanti ntono era nkikkiriza tintono mm. mm. naye nkugamba this group needs two things they need the financial support because some who have ventured into this business have ended up losing the money invested as capital they need a permanent source of funding which must be closely monitored mm. they do not need a lot of money because this type of farming is not on agi scale balina okubeera esako e e something etalimu bubbi etunuulira nti ennyaanya zange zaakala naye omusajja alimu omusiri gw'ennyaanya n'agula ssente z'eddagala ne zifa ekitegeeza bano abejjemu ne balimu obutunda ne balima ki ne balima ki gavumenti erina obbaterawo ate gundi eyaabwe sako nembeeryabwe abaabwe abeerumya not nads aa abamanyi nti obutunda bwabwe abamanyi nti ennyaanya zaalumbiddwa obulwadde nti ennyaanya bwe ziva kukundi kuno enkuba bwetonya obuuka buba bungi ngaabo gurupu yaabwe etagenda kubbaŋŋana nga betegeera nga betegeera abo gavumenti byali bakozeemu nga ku kyalo beekolamu eh, tebayingirwamu atali tebayingirwamu ate mubazzi tono ah, ah, ah. wakapenfe gundi yaabwe akawunti yaabwe yeebeerayo bemanyi tebebba kubanga buli omu amanyi nti embizi zituuka ekiseera emmere n'ezibula mm. kyobulaba nti amasomero gano gemulaba temugetegerezanga nze katonda nyambi buli kintu kyonna nkiwandikako nina amagezi mm. lwaki nti amasomero fast tam bwe baba abaana bayingira sente bazikwata zonna ez'abaana nazegezamu emotoka ejapan kakati bagenda okutuuka ku taamu ngaegwaku sente mu motoka mu bibanda tezivuddeeyo kuba noonyibwaozisuubuza talabawo hmm. naseka mu bintu ebitajja olwo naddukire e, mu banka neyewola ku sat pecent oba mumabamanirenda taamu eyokubiri bwekomawo bali baagala sente zaabwe hmm. zebamuwola ku 40 pecent hmm. kyakola kiki ayo kyekisulo kyabaana abazadde baleete tayo kyessomero li ayo kyekisulo kyabaana abazadde baleete ezokuzimba era nga buli otunuli essomero ne bakugamba anytime Mr. Miruli want to come and see your kid, you can come. Gutoloza mm. anti musiru. Mm. Aba abazadde abazadde <laughs> okulaba abaana baabwe ne baleeta emmere ewiiki egwako ng'emmere gyafumba ntono baabaleeteragula nakugula etagula visitingidde tebafumba bamala ewiiki namba ngaemmere ekendedde thats why when you say school mm. allowing you to, to visit your son n'emmere naki bo bamanyi Uh, eh, ekyokusatu ekisuulaga amasomero essomero lya secondary school abalisomesamu bayigirize babala ne sente babala abaana ne sente zoteeka ku akawunti ne bamanya tumukolera sente ono musiru tumukolera sente zino buli mwaka buli tamu tumukolera zino atuwameka hmm. thats why ye pulezidenti yeewuunya nti amasomero ga private gagaba appointment leta tegasasula mu holiday lwaki yabikola tebasomesa nti tunuulira express gyetunuulire ne vipers hmm. nti batudde ebbanga ddene kubanga baganda mu express okobasemwogerere abadde abazzayo mu kibinja mulindwa katisakuwa assignment y'omupiira neegaana ugo anti eno ogundi timu ya kabaka eh, timu yabaganda eh, otwala obudde eh, okusalawoate bamugaba batya wolugave kati nkugamba negamba nti why yose porobule muzipazizite si, mm. si bobi wine bobi wine atambulira ku bino timwe mulemeddwa okukola ku bavubuka abavubuka ne balowooza nti eriyo gavumenti eribawa emirimu no nze nga ndi minisa wa information hmm. mbaletya mm. ne statistics okuva mawanga gonna teriyo ggwanga lya europe litalina unemployment program de eggwanga lyokka erikyasinza okukolera abavubuka germany naye obulaba amukamifu mu germany I'm, I, I'm going to Germany. Mm. Uh, Gold speaker are in German. Gold are in German. Why don't you talk to these people how they have helped to reduce the youth unemployment? Oh, ambassador wa Germany in Kenya, yali chilelezi. Nebatira muka na akatabu kwa gundi. Nti, akatabu kwa kono. Kahamisi, hmm. chugundi. Kari bada a must read for, for educated gundi. Singamu university wakakabira kwa hiri. This man, young man, has money. Yeah. When people, most of people don't believe in him. taata waabo naabona ali mukyaloaniakulimba muganda wange abonaabona segabo haji segabo amukulozire ah, related to this family eh. sibye kampala no hmm. no gwalirabye kuzikebwaffe nga kamutaliyo walirabye omukolo gwonna nga kamutaliyo we are closely related family yemu so tata tabonabona jali <laughs> ali kulimba sente za mama sente za mama za mtazi aina china china china chi esobili abo uli am strike no kakati omwana ono hmm. nakatabo ke bakateka kalichula ani akasoma singa kali kantu ya pusi oh singa kali kuno no yawandika akatabo libakaziria ni mbuku ni mbuku ni mbuku so kakati yefayoze muzungu hmm. masarid masarid hmm. no omuzungu tubasinza obwongo bebajja batunonya wano kakati nkugamba hmm. nti lwaki nti lwaki egundi abagundi bano abavubuka babalemye apuloki yaabwe abavubuka balina apuloki yanjabulo nnyo nga bwe nkugambye nti bano abagundi bwolaba kugundi bwolaba abakazi abakazi bangu nnyo abakazi ekirungi kyabwe nti omukazi oba sipesereza wandira kazibwe ajja kukugamba nti bazankuba ne kwini yagamba nti bawa amuboggolera naye tebakyayagala ebyo ati kyenkubuulira judisi babiri owana obufumbo ah, ah, bumulemyekulira nti abakazi bwe bakolamu ssaako nga tebayingiddwamu mubbi avudde kampala nga tobaleetedde saako yabubbi saako ez'obubbi baladisi be bazireeta abantu bano balungi nnyo pulezidenti yabampeereza ah, nga banyaga ngadduka kakati ngoyobitcoinzimubaweereza bitcoins zibanyize eyabbye abantu ate yababbye eki sente n'ozijjaewo nga mulina kibookisi hutodinoti tuinvestiwamane ate ono yabadde pasta eh, besiga pastapasta musuubuzi what these people are doing is how to get capital yabadde mujinga yali andie naye how can i get capital to do my own things bonna bwe baliko hmm. eh, nezo zemulaba ezemmengo ezo byonna biprojekt simanyi byani bo be bakufunamu ggwe nti instead of going to the bank to borrow at interest kansumagize abantu nze zaabwe nzikozese why don't you use your money lwaki nziwa omuntu ye nti omusajja agenda najo nakugamba hmm. bwana mirundi ti mukodo mwange namuwa ekyapa kyange nenyumba gyetuliko nekola transfer yanzibye oli musiru gwelwakito byetwalirayo why do i go to manerenda when i have a, a bank banka erwawo kale erina birokurasi yes ne mu banka ezimubabiramu mm. but i cannot go to a manerenda e, eh, ma, manerenda gundi manerenda out of experience nze waffe ku kyalo kwaliko omusajja nga muyita sebastiyan sebastiyan nga yagula ekyalo kyonna nakimalawo naye mba nina emyaka egi hmm. nga ndi mukatanda hmm. nga taata alinaabantu nga taata ali muddiira ayogera agamba nga bagamba hmm. sebastiyan sente asusuza kumalaalo sebastiyan nga onewola sente wa sebastiyanzireme <laughs> kukola akwate ebintu byo nava mukatanda nembaga nti taata somerse ne sente zisuza ku malaalo ninzirayo mubuli nenebaka ku myaka esatu esatu bonna ne badduka mukamirundi yazaala omusambwa ne batema <laughs> wakati mu ddiiro temwasigala